Hello! Mais um vídeo nesse canal aqui. Estou muito feliz. Porque sim. E eu vou entrar no site da POC. Me patrocina. Entrando em minhas... Entrei. POC blog.com.br. Parece até que eu tô fazendo propaganda. Propaganda. Tô fazendo propaganda. parece, né? Mas não tô. Que luz é essa? Então, vou jogar os jogos aleatórios que tem aqui. Jesus. Tem um que eu tenho que entrar nesse para entrar nele. Ó, esse para entrar nele. É isso que eu fazia para entrar nele? É isso? Não lembro. Eu não lembro. Não é isso, peraí. Tá carregando tudo, vamos esperar. Ai, tá travado produção, corta isso. Tá travado. Gente, eu fiz muita função ao mesmo tempo. Me fez metade do menino Menina, aqui. fecha é essa? Eu sou uma anta! Eita!